високодостойна президія і шановні учасники конференції, присвячені е, Ярославу Романовичу Ташкевичу. Е, я можу прикласти для себе такі особисті враження від е, співпраці з Ярославом Романовичем в зв'язку з тим, що я е, почав займатися е, вивченням українсько-єврейських взаємин. Отже, ми, е, я відношуся до післявоєнного такого покоління. Ми виросли в традиціях е, е, комуністичної такої пропаганди, яка нав'язувала дуже багато е, несприйнятливого з нашого погляду е, стереотипів і м, і ми шукали відповіді на ті запитання, е, які нам покладало життя. Я познайомився з Ярославом Романовичем завдяки професору Петряковій Фейні Сергіївні, яка займалася вивченням е, українського фарфору, шкла і порцеляни, і потім приклалася до вивчення е, колекції Удайки в музеях України. І я був просто приголомшений такою постаттю, якою був е, Ярослав Романович. Він е, склав, він він був уявою тої чистоти, порядності української, яку ми завжди шукали в суспільстві. І спілкування з ним це був, був, був такий духовний затишок, коли хотілося говорити відкрито про все і почути його е, глибоку думку, а більше того, його пораду. Він для мене особисто був порадником у всіх моїх діях, які стосувалися суспільних відносин в сучасній українській державі після того, як ми пережили таку жахливу радянську е, навалу яка зруйнувала основи гуманності і співвідносин між е, е, людьми в такому багатонаціональному суспільстві, якою є Україна. Я хочу сказати, що Ярослав Романович відзначався глибоким розумінням процесів формування взаємовідносин, які склалися історично. І він знаходив завжди правильну відповідь Е, і е, як е, надалі діяти в тих питаннях. Його креативність, його розуміння глибоко традицій юдейського народу і взаємопроникнення культур української культури і юдейської, яка склалася на протязі багатьох поколінь проживання разом пліч-опліч. Вона, звичайно, давала е, багато допомоги у вирішенні питань. Наприклад, ми мали дуже глибоку проблему Золочеві при спорудженні пам'ятника загиблим під час е, Другої світової війни. І його е, так само, як от це сталося в Рогатині, я почув, так і в Золочеві він дав такого розважливого листа пояснювального що привело до того, що нарешті Золочівська е, міська рада е, зрозуміла текст, який ми вклали в той е, меморіал, і ми його відкрили, і це було дуже важливо і при повній підтримці Золочівської громади міста. Він особлював собі такі надзвичайно важливі українські риси, які ми шукаємо. Е, постійно в суспільстві. І це його така чутливість до всіх питань, його така шляхетність, його е, висока освіченість. Е, вони, звичайно, створювали ґрунт для того, щоб саме так діяти, як він радив. Бо це було щиро, це було, це було надзвичайно високо всякому разі я для себе при кожному спілкуванні залишав, я ніби піднімав свою душу вище, і це мені було дуже приємно. Саме завдяки е, Ярославу Романовичу ми створили центр іудайки, вивчення колекції іудайки музею України, де ми, крім іудайки, вивчаємо ті питання, які важливі для української єврейських взаємних, для їх розуміння в перспективі і руйнування тих стереотипів, які нашарувалися завдяки е, тій е, совєтській пропаганді, і які надалі існують і підтримуються тими силами, які е, зацікавлені в руйнуванні наших відносин, які намагаються побудувати собі якийсь зиск, е, такий брудний, негативний зиск, е, і ми з тим, звичайно, боремось нещадно. Тому створення цього центру пам'ять про професора Петракової, яка е, написала цілі полиці е, творів і наукових е, е, студій про українське шкло, фарфор і удайку. А разом тим потім приклалася до вивчення української іудаїки, яка творилася на цих землях. Тому я хочу висловити велику вдячність організаторам конференції і запевнити, що наш центр іудаїки імені Петрякової буде продовжувати ті традиції, які заклав в них е, Вельмишановний Ярослав Романович Дашкевич. Дякую.